lek gede pengen pacaran apa ora? Ya pacaran mau aku cara kalau eh nah aku udah di pacar tapi mantanku akeh. Nah, nah, nah. It's Snoop Dogg.